මට මේ මෙන්න මෙහෙම එකක් හිතලා මට ඊරයා නිකන් පොල්ලෙන් ඔලුවට ගැහුවා වගේ ඔයාට කියන්නේ අංජුව එකපාරට මතක් වුණේ. මොකද්ද? ගැස්සිලා මම හැරුණේ හරිද? නෑ. ඒක පාට අදහසක් ඔලුවට එනකොට ඒ වගේ තමයි. එහෙම දෙයමනික උඩ ගින් වගේ හැරෙනවා උඩ ගින් වගේ හැරෙනවා මට එකපාරට නේ ඔලුවට එහෙම අදහස් ආපුවාම කෙලිම නේ උඩ ගින් වගේ හැරෙන්නේ හරි දෙයියෝනේ දෙන්නේ ඒවා ආ ආ දෙයියෝ අදහස් දෙන්නේ ආහා මට නිකන් හිතුණා මෙන්න මෙහෙම හරි ඒවා හිතන්න ත ජොබ් එහෙකට යන්ඩ මොනවාරි කොලිෆිකේෂන් එකක් ඕනනේ ඔවේ ගැත්තත් ඉගෙන ගන්න ඕනෙස් පොඩි කාලි නම්ම ඉගෙනගෙන ඉගෙනනට පස එක්ෂෑම් පාස් කරලා එක්කෝලෙවල් සේලෙවල් සේමනත්තන් ඩිග්‍රියක ඩිප්ලොම එක මොනහරි කරලා ඉන්ටවී එකට ගිහිල්ලා එයා ඉටස ඒ ශේෂත්‍රය අදාළ සුදුසුකම් සහිතව රැකියාවකට යනවා සුදුසුකම් තියෙන් ඕන රැකියාවක් කරන්න ඩොක්ට කෙනෙක් නම් අනිවාරයමයා ඕන කරන සියලුම සුදුසුකම් සපුරලා තියන්න ඕනි ඉගගන ගිට පස්සේ ගිහිල්ල අරගෙන එට්‍රනින්න කාරගෙනනේ ඕ හරි අපි හිතමකෝ පයිලට් කෙනෙක් කියලා ඒත් එහෙම කාපෙන්ට කෙනෙක් කියමකෝ ඒත්නිකම් බැහැනේ හරි ඒත් අනිවාරෙන් ට්‍රේන් වෙන්ඩ පැයි වැඩේ කරන්න අන්නේ එක හරි එමට අපේ මේසන් බාස් මහත්තය කියල හිතමකෝ එයාටත් නිකන් ඒ ශිල්පය කරන්න බෑ ඇත් ඒක එයාට කවදවත් එක පාර හෙඩ් බාස්කම දෙන්න දෙන්න එයත් අත්තු දවදීලා බදා මනල්ලා වැලි ඇදලා වතුර ඇදල ඒක පුරුදු වෙලා එයත් එහෙම තමා මට හිතනවා දේශපාලනයටත් ඔන්නඔය සුදුසුකන් කියන කාවන හොඳයි කියලා නේද ඒකි වා කියන්න මේ පොලිටීෂන් කෙනෙකුටද බලන්ගහාම ඔය මොන මොන්න සුදුසුකමක් මොකක් මොන විභාගයක් මොන පුහුණුවක්වත් කිසිම දෙයක් නැතුවනේ එන්නතු එන්න පුළුවන් එකම දේ ඒකනේ. ඒක දෙච්චර ලොකු තැන තැනකට මේ දෙනවා කිසිම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් සුදුසුකමක් නැතුව සමහර. සමහරලාට එහෙමෙනවා හරිද? ඒ ඇවිල්ලා සමහරලාට ඒ ශේත්‍රයේ පරිණතම සුදුසුකම් තියෙන උපාධි තියෙන ආචාර උපාධි තියෙන ඒගොල්ලන්වත් සමහරලාට පාලනය කරලා උපදෙස් දීලා මෙහෙම මෙහෙම කරපන් කියලා කියනවා. ඒක ඇත්ත. සමාර ශේෂවල එහෙම දේවල් වෙනවනේ. අත එතකොට අර ඒ ශිල්පය දන්න මනුස්සයා හරියට නිකන් ගේ හදන්න දන්න මේෂන් බාස් මහත්තයාට මෙලෝඩියක් දන්නේ නැති අපි ගිහලා මෙහෙම තමයි ගේ ගෙදර බිත්ති බඳින්න ඕනේ කියලා කියලා දුන්නා මේෂන් බාස් මහත්තයා අපි දිහා බලන් ඉන රද්දේ තියා hina වෙන මිසක් මොනවා කියන්නද? මා කියන්නද? සද්ද නැතුව hina වෙනවා. සද්ද නැතුව hina වෙනවා වගේ. ඉතින් අර අනේ මහත්තයා බෝන් දෙයක් කරන්නේ උඹෙන් සල්ලි කියලා ඉන්නව මිසක් නේ දන්නවා මේ කඩාවැටෙනවා කියලා. ඔව්. ඒ වගේ තමයි. මට දෙකන් හිතුන මේ ඉරයින්නකොට ඒකටත් මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් කාවන මොක්හර එක්සෑම් එකක් සෑම් එකක් තියලා ඒක ඉකනොමික්ස් ගැන එතකොට නේද ලෝස් ගැන හැමදේ ගැනම තියෙන දෙයක් හොඳට හදාරලා එක්සෑම් එකකට වාඩි වෙලා කොලිෆයිඩ් වෙලා ඇතෙන්ට නවනම් එම වෙන එකක් නෑ පරිපාල ශේෂත්‍රයට එන්න වනත් කෙනෙක්ට ලේසින සියස් විභාය කරන්න පරිපාල විභාය කරන්න කරලා නෙන්නේ ග්‍රාමසයෝක මහත්තෙක් වෙන්නත් ග්‍රාමසයෝක විභාය කරන්න එප අනිවාට මන්ත්‍රී කෙනෙක් වෙන්න හරි මොනුහරි එන්ඩ එක්ෂෑමයක් හරි මොකර තියල නියම ඉදිර කොලිපිකේෂන්ස් බල්ල කරලාවන පොටි විටිය වැඩක් වේ කියලා මට හිත මන පොල්ලින් හෝක ඉරමක් හැර ගැස්ල හැරල ලුට පයිඩියක් මිකිව පොල්ලෙන් කණ්ඩ ඉදන්න ඉට පස කියන්ට කිය කියලා මොකට දෝ කියන්න කියලා අදහස වාටනාවේ වාට විතරනාවේ නේ මැවුනත් ඔයත් එක්ක ඉන්නම් කියලා කිව්වට පේනවනේ ගෑනුනේ